bahlali uyasithanda singumzansi ngoba ukhone ukuthatha ithuba lakhe wayophendula uRamaphosa wamtshela ukuthi kahle kahle uyasizonda singabahlali emzansi akanandaba nathi ukuthi sihleli kanjani ukuthi impilo siphila phansi kwasiphi isimo akanandaba nathi but uphelthusi usukumile washwashwa iketi zakhe wayophendula ukuthi hayi baba engazuthi kuza kambi awukuzwe ngize nazi indaba ke lo esimaziyo ke o-actor kwisono uthe uthi uyaphendula phela naye ngendaba zokuhamba kwagesi nje banje vele sinenkinga yagesi emzansi uthe uthi uyaphendula-ke naye ukuthi wabeka ukuthi uRamaphosa uyasizonda singabahlali eSouth Africa so uthe naye ubeka umuvo wakhe wathola amagama ayizigaxa ambuyelile ukuthi yena uhlanganaphi nendaba zamapolitiki akahlale endaweni zoku-actor angahambe ngene endaweni ezingamfuni ezamapolitiki soke manje uyabona ukuthi sekunzima ukuthi umuntu noma ubani ngoba phela ubumnyama lobu busithola sisonke la sisodwa kodwa manje mawuzothi uthi ubeka umuvo wakho nabazokhona ukuthi basikhulumele endaweni ngoba phela bona bayakhona ukubeka umuvo wabo mhlambe uzwakala bavalwa imilomo kungani vele bezovalwa imilomo so upheli-ke uthe uthi uyayikhuluma indaba yakhona ukuthi uramaphosa uyasizonda singabahlali basemzansi yo uthole amagama ayizigaxa abuyela kuyena Kodwa-ke baphinde babakhona-ke nkosi yami abamsaphothile ngoba omunye uze wakhipha igama lokuthi that's why emthanda upheli ngoba isipedi kupheli isipedi akaloku eshona ngapha nangapha omunye-ke washo ukuthi akekho sho noma usili ramaphosa uwumuntu omnyama yini okushuthi kahlehle udayisile abantu abamnyama omunye-ke wathi awusiyena u-ankole so why expect ukuthi uthandwe awukushuthi angazi uankoli yini lo ankoli uthi ke why expect ukuthi uthandwe ngoba wena awusiyena lo ankole angazi uankoli wakhona ubani bona bayazi ngendlela ade ebhala ngayo lo webhala uthi usho uankoli muphi uthe washo ke omunye ukuthi the that is why bengathandi ukuthi ama celebrity akhulume avule imlomo yawo ngoba meke asho something ngisho ukuthi akayicabangi into ayikhulumayo umuntu oyicelebrity uvela akhulume nje anyhow bese ebanga ukuthi abantu abakhulume sebethi ke omunye upretender engathi unendaba kodwa ke usho bani uRamaphosa ukuthi wenza engathi unendaba kanti kanti akanandaba so manje njengoba betheke lethwa bengathandi ama-celebrity akhulume so uthetha omunye-ke ngoba amapolitiki ama-politicians ayabasebenzisa nje ama-celebrity wayengamele bona bakhulume ama-opinions abo ukuthi how they feel about indawo ukuthi ugesi ubuye ungabi khona uyabona nje kwaba nokuphikisana futhi nalapho ukuthi kahle kahle shuthi ama-celebrity celebrity akufanele avule imlomo yawo endaweni zamapolitiki Sonke bahlali ke simbonge ku upheli ke phela lona o uphela ithusi ukuthi uthe wakhona ukuthi wasikhulumela-ke kuramaphosa indaba zawo iy'ndaba zogesi noma-ke phela naye ethole lowo magama ashubile athemebuya kodwa yena uthe wasivulela umlomo wakhuluma ukuthi kahle kahle kushuthi uyawuzonda umzansi vele usidayisile so ke bahlali mina angazi nani-ke anisho ukuthi niyibona kanjani uphentus ubefanele ukukhuluma noma ubengafanele eh bahlali-ke ningakhohlwa ukukhomenta nilike nisubscribe nenze konke nje okufanele ngizoleke vele nje nginidrophela amavidiyo njalo njalo ngiyanithanda uleyi